Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. noche quería coger y no se me paraba. Se quería reír de mí, que ocho tan malva. Te dije maldita ocha y que la cara fijada. Y tú no es eres una cacheta. yo, salgo del coche que nace Y Quería aprender un cigarro sin vacilar mi Pero pronto llega a mí una puerta sorpresa. Mira que algo ya no está. Si tu no me dame mi mierda Que en cualquier momento yo me voy a gritar Si tú no tienes papá, esa mierda me da igual Yo solo quiero que me dé quiero ya Ey, me parece una falta de respeto Ninguno de estos malditos que conecto Yo solo quiero fumar mi costero Maldito saco, me